عن سركيس تشوباريون محلل اسواق في اكويتي جروب اهلا بك معنا في هذه الفقرة طبعا الذهب هو نجم يمكن الأسبوع الحالي بعد قفزه إلى مستويات 1613 ثم عاد وتراجع بحوالي تقريبا 60 إلى 65 دولار من هذه المستويات العالية جدا آه، آه، هل ترى أنه الثقة نعم. عادت مرة جديدة وانتقلت السيولة من الملاذات الآمنة إلى مرة جديدة الأسواق شاهدنا لأنه ارتفاع واعتداد بالأسواق في نهاية الأسبوع آه، في الحقيقة أعتقد بأن الثقة لم تزل بشكل تام من الأسواق المالية بل ما شاهدناه هو حالة من التوتر وعمليات جني أرباح في أسواق الأسهم وأيضا طلبات للملاذ الآمن حتى ولو بشكل مؤقت على الذهب ورافق هذه الطلبات مضاربات كبيرة لكن سرعان ما توقف الاتجاه الصاعد وعاد سعر الذهب للانخفاض من جديد وترافق ذلك مع ارتفاع كبير في مؤشرات الأسهم حول العالم في اغلب العالم نرى اليوم ارتفاع ملموس في مؤشرات الاسهم وهذا يدل على ان الثقه ما تزال مرتفعه وان حالات التذبذب في الاراء وحالات التذبذب بالثقه حتى لو كانت بسبب التوترات الجيوسياسيه كانت مؤقته بل على العكس فرضت فرص جديده لتداول في اسواق الاسهم والاصول ذات العائد المرتفع مما سبب ضغط هابط كبير على اسعار الذهب وعاد السعر للانخفاض كما نراه هذا اليوم نعم برأيك سركيس ما هي الأخبار التي ستركز عليها الأسواق حاليا هل برأيك نتائج الأعمال ملف التجارة الأمريكي الصيني هي من الأمور التي ستدعم ربما التداولات في هذه المرحلة آه، ظهرت توقعات جديدة لنمو الاقتصاد الدولي ومن المتوقع أن يحقق الاقتصاد الدولي نمو مقداره 2.5% مع العلم بأن أي نمو ما دون 3% يعبر عن ركود في الاقتصاد العالمي وأرجع البنك الدولي سبب ذلك إلى التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين ورغم أننا حاليا في انتظار توقيع اتفاق التجارة للمرحلة الأولى بين الولايات المتحدة والصين لكن المتداولون الآن يريدون معرفة ما هي النقاط الرئيسية في هذا الاتفاق وكيف سيؤثر الاتفاق على التجارة الحرة التي اعتدنا عليها سابقا وهل سيكون هنالك تأثيرات كبيرة من هذا الاتفاق التجاري على تحسين النمو في الاقتصاد العالمي وتحسين توقعاته أم سيبقي على حالة الضغط على الاقتصاد العالمي لذلك باعتقادي شخصيا في هذه المرحلة عدنا الآن من جديد لترقب الاتفاق التجاري ما بين الولايات المتحدة والصين آخذين طبعا بعين الاعتبار انتظارنا للبيانات الاقتصادية آه، يوم الجمعة المقبل من الولايات المتحدة الأمريكية من أسواق الوظائف نعم ملاحظ أيضا في هذا الأسبوع كان البلاديوم آه، أحد نجوم السلع بتسجيل مستويات فوق ال 2000 دولار وصل 2056 وما فوق أيضا 70 75 أيضا كيف ترى تحرك هذه السلعة التي لفتت الأنظار خلال هذا العام خصوصا أنه منذ عام ونص تقريبا آه، أيضا عملت 100% No. الآن إلى جانب انضمامها إلى كونها ضمن المعادن الثمينة بشكل عام لكن أيضا تدخل في الصناعات وبعض التحسن في توقعات نمو الاقتصاد العالمي عما كانت عليه سابقا آه، أعيد وأكرر بأن توقعات الاقتصاد العالمي ما زالت تشير إلى تباطؤ لكن هذا التباطؤ بل ودخول الاقتصاد العالمي في الركود إن كان ركود حتى غير تقني ما زال أفضل مما كانت تشير إليه التوقعات السابقة فكانت التوقعات السابقة تشير إلى كساد اقتصادي طويل الأمد لكن حاليا مع تحسن التوقعات بعض الشيء دعمت بذلك المعادن التي ترتبط أيضا بالصناعة إلى جانب كونها أيضا معادن ثمينة نعم أشكرك سركيس شبريان وأنت محلل الأسواق في Equiti Group أشكرك على كل هذه المعلومات